حسن اليمن نحييها كرمش كرمي أغانيها الحلوة نغنيها ومعاها نعيش باسم اليمن نحييها كرمش كرميش كرميش رسالة وإبداع ومحبة وفن هالأنغام أكرميش الليلة تغنيها أغانيها الحلوة نغنيها ومعاها نعيش واسم اليمن نحييها كرمش كرمي يا الإيمان ملك ورأفة حنان مرحب وسجى الأنحاء